Hurmatli haydovchi, siz qoidani buzib kelyapsiz. Kamandir iltimos kechira qoling, boshqa qilmayman. Yo'q, yo'q, yozamiz boshqa iloji yo'q. Hujjatlarni taqdim qiling. To'g'ri desam, men bunaqa kelmoqchi emasdim men. Qiling. Qarang, qarang. O. Parvarim Nimaga? Tanimadingizmi meni? Yo'q. Hozir tanib olasiz. He, uzra oq yo'l hurmatli haydovchi. Oq yo'l. Rahmat. To'xtadimi? Qarayman pulni. Kaltingni hozir ber pulni. Senga pul kerakmi? Ha, pul kerak. qarayman Pul to'lamayapti. uzr mana bundoq bo'lsin yur ukam tak tak tak nizomov ukajonim tabriklayman Azgina ball yetmabdi institutga kirolmabsiz voy kirmaymanmi olib qo'yish iloji yo'qmi umuman iloji yo'q bu taqani surib yuborasiz madina opa tanigandirsan ukamni <laughs> nizomov tabriklayman Sentyabrda o'qishimizga kelaverasiz